Ya, con los abonos, con estos abonos que son sólidos, podemos hacer abonos foliares o abonos líquidos, porque las plantas también necesitan que le echen abonos líquidos, o es bueno echarle abonos líquidos. Los abonos líquidos también los, venden en el comercio y hacen un tremendo negocio con los abonos foliares. Bueno, ustedes lo pueden hacer. Solamente tienen que hacer té, por ejemplo. Este es un saco con, no sé si tendrá o, compost o humo de lombriz o quizás el bocachi, o ahí dice, de compost. De compost. Entonces, 2 o 3 kilos de compost en un saco, se deja en agua y se deja 7 días. Se llama té de compost. Lo revuelvo todos los días y ya tengo listo mi abono foliar, mi abono líquido ustedes sacan un litro de esto y le ponen cuatro litros de agua y se lo aplican a las plantas. Puede ser con una bomba espalda, o puede ser tirándoselo, o puede ser con un riego. Abono foliar. Pueden hacerlo con compo, pueden hacerlo con bocachi, con lo que ustedes quieran. La cosa es que van abonando las tierras, abonando las plantas con estos líquidos. Si tienen un invernadero chico lo hacen poquitito así, con una huesta chica. Pero si tienen eh, una hectárea de arroz, una hectárea de papa una hectárea de chacra, lo hacen más grande y lo hacen en un tambor. Por ejemplo aquí, se fijan es lo mismo, pero aquí hay 20 kilos de abono en un tambor de 200 litros, Mantengo la proporción aquí. Y también entonces lo usan igual. Y si son más grandes todavía, lo hacen en un estanque así como ese ah, de allá. También, esa es una bolsa que adentro tiene abono y que le vamos echando el agua. Lo dejamos que se unos 7 días que esté ahí y después lo tiramos para abajo por el sistema de río. Aquí va a queda un poco, ¿eh? Ah, qué. Voy a tirar. Es el, este representa el famoso que compramos nosotros, 10 mil pesos el litro. Sí, pero este, este, todavía no. Este es más sencillo que el que tú compras, ¿eh? pero te voy a mostrar el otro que todavía que, que a ese. Entonces, yo de a poco le voy a ir haciendo de abono más suave a abonos mejores. Mejor. Este es más sencillo imposible, ¿no? Sí. Pues. Es decir, que persona, la persona que dice que no puede hacerlo ya es... ¿Cómo ¿Y esto <laughs> qué, qué placa, placa No, no, no placa. alimento, eh, alimento para la planta. Ah, abono nomás. Pero ella tiene razón. Mire que tiene razón. Porque lo que pasa es que nos han enseñado que las plagas y los abonos son como cosas distintas. No, porque si tú tienes una planta bien abonada, ¿va a ser enfermiza o no? No, no. no, Entonces, en, cierto sentido ella tiene razón. ¿Me entienden o no? Las, plantas, las plagas llegan cuando la planta está débil, cuando está enferma, cuando está débil. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que hacen estos líquidos, te hacen que la planta esté sana, esté, está bien fertilizada.